Цацай, ари, беда, барит, стандем, ландело, абари, факта, пари, пари, пари, бери, бери, бери, стандем, ландо, абари, ластен, надело, рава, рава, рава, ри, а, бери,